हाँ ना ना ना टेंशन मत लो गाइस मैं खाना बनाते मैं ही सिखा रहा हूँ हमारे पास है यहाँ पे हमारा स्पेशल सॉल्यूशन जो हमने पिछले वाली वीडियो में बनाया था इसके अंदर ऑयल क्रीम बहुत सारी नील बहुत सारी चीज़ें हमने इन अभी सब गाइस तो गाइस अब हम इसे बर्न करने वाले हैं मैंने सच्ची में एक्सपेरिमेंट पहले नहीं किया गाइस मुझे नहीं पता है कि ऐसा कुछ करने से क्या होगा लेकिन मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ इसे करने में आएगा खूब सारा मज़ा so guys let's start the video मैं कैमरे को पकड़ता हूँ सो गाइस कढ़ाई में अभी कुछ भी नहीं है ना पहले मैं ढक्कन देखिए ये वही बॉटल है गाइस oh, ये वो ये था गाइस आपको दिख गया होगा अभी तक इसके अंदर से ऑयली ऑयल की खुशबू आ जा रही है गाइस ठीक है अब मैं इसे बंद करता हूँ ध्यान गया लाइटर तो हम अब स्टार्ट करने पर लेंगे इसको तो गैस देखिए ये सोच चुका है स्टार्ट हो रही है शिट का बदबू कुछ ज़्यादा ही आ रही है एक पानी की बोतल भी भर ली है गाइस हमने क्या पता क्या हो जाए इस वजह से तो इसमें कैमरे को थोड़ा सा तो गाइस देखिए खुशबू कुछ ज़्यादा ही आ रही है उसकी तेल क्रीम की देखिए गाइस आप आई थिंक आप लोगों को दिख पा रहा होगा दिख ही रहा है आई थिंक देखिए किस तरह की डिज़ाइन बन रही है इसके छीटे भी कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं गाइस मेरे कैमरे से सो ये तो उबल रहा है देखिए कितना ऊपर आ चुका है हमें गैस को धीरे करना पड़ेगा देखिए देखिए देखिए क्या हो रहा है कैमरे को बंद कर देता हूँ तो आपको ओ सॉरी उसको क्या कहते हैं फ्लैश को बंद कर देता हूँ तो आपको एग्जैक्ट कलर दिख पाएगा गाइस वाटर वेपर्स कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं फोकस देखिए गाइस अब आप लोगों को सही दिख रहा है देखिए picture goes. कुछ ज़्यादा ही बहा पा रहे हैं गाइस इसकी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी आई हो जैसे सब्जी बनती है वैसी आवाज़ ही आ रही है इसके अंदर से देखिए क्या हो गया हमने कितना ज़्यादा डाला था हीट करने के लिए देखिए ऑपरेट होते होते होते होते कितना सा बच चुका देखिए देखिएगा धुआं कितना हो रहा है धुआं देखिए अब तो गैस ये क्या हो गया गैस चालू है लेकिन ऊपर कुछ दिखना बंद हो गया है आई थिंक गाइस ये ऑयल बचा है ये ऑयल है गाइस हाँ। गाइस जितनी भी हमारी नील और वो क्रीम्स थी वो बर्न हो चुकी है अब हमारे पास ओनली इधर ऑयल बचा है यहाँ पे देखिए ऑयल बचा है और ऑयल का कलर मैं आपको किसे दिखाऊँ कुछ ज़्यादा ही धुआं और पता नहीं कैसी बदबू आ रही है it's a crystal clear guys मैं एक स्पून लाता हूँ जिससे हम ले आए हम गाइस स्पून ओह शिट ये क्या हो रहा है गाइस धुआं कुछ ज़्यादा ही निकल रहा है मैं आपको थोड़ा पीछे जाके दिखाता हूँ कि किस टाइप का धुआं निकल रहा है देखिए ये देखिए गाइस सिर्फ मैंने फोकस मारा और कुछ नहीं किया ये देखिए ओह शिट गाइस आप एक बार मैं गैस को बंद करता हूँ ओह शिट गाइस देखिए क्या हो गया देखिए पानी डालनी पड़ेगा जब इसके अंदर क्योंकि ये मेरे तो बस के बाहर हो चुका है तो गाइस डाल लेते हैं इसके अंदर पानी पानी की बोतल आई है डाल वाओ गाइस पूरे घर में धुआं ही धुआं हो चुका है पानी डालने के बाद थोड़ा धुआं कम पड़ा है और देखिए क्या हालत हो चुकी है और डालते हैं आप लोग देख सकते हैं कि कलर चेंज मुझे नहीं लग रहा कि पूरे घर में से धुआं गया गाय गाइस यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन का धुआं होता है बिल्कुल उसी तरह का धुआं हो चुका है देखिए ये देखिए आप तो अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा मैं फोकस करके दिखाता हूँ देखिए और ये देखिए इसकी क्या हालत हो चुकी इसे और बर्न करते हैं गाइस ओके मैं गैस चालू करता हूँ हमने बर्निंग स्टार्ट कर दिए वापस से गाइस जब तक वो पानी इवोपरेट हो रहा था गाइस गाइस जब तक पानी इवोपरेट हो रहा था मत मतलब वो इवोपरेट हो रही थी जब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था गाइस वो इवोपरेट हुई और ये देखिए ऐसा धुआं हुआ गाइस के पूरे घर में हो चुका है देखिए किचन में पूरा धुएं से भरा गया है देखिए मैं आपको ये देखिए लाइट के वहाँ देखिए गाइस वो लाइट है मैं आपको ये हमारे फोकस लैम्प दिखाता हूँ देखिए ये देखिए हमने वापस से इसे उबाल लिया है और ये देखिए गाइस आँख किस तरह से लग रही है गाइस मुझे डर लग रहा है ये करते हुए वापस से क्योंकि बार बार बचाऊंगा इस मैंने गेट खुलवा दिया है सिक्योरिटी को कह के सब चका के गाइस गैस को थोड़ा धीरे ही रखते हैं गाइस जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी डाला मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि हमारी जो छत है ना कम से कम पाँच छः फिट ऊंची है और उस छत पे भी धुआं चला गया सो so गाइस मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ और उसके अंदर सिर्फ ऑयल बचा ऑयल को जला के ऐसा कोई खास फायदा नहीं है मैं जो देखना था हमने देख लिया कि इनको जलाने से क्या होता है सो so गाइस अब तब फायदा नहीं और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है सो so गाइस मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत करना गाइस देख सकते हैं घर में धुआं ही धुआं हो चुका है तो गाइस पहले तो मैं इसको सही मतलब एक कंफर्ट ये मेरा तो नॉन ज़्यादा ही हो रहा है और ये तो पहले ही मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही गर्म तो पानी डालता मैं काश मैंने पानी डाल दिया थोड़े तो घर में तुम्हारा निकल रहा है आई थिंक तो गाइस मैं आप लोगों को एक और चीज़ करना चाहूँगा हाँ, कि आप लोगों जो 10% परसेंट लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर दिया करो गाइस टेंशन नहीं करो गाइस कर देगा थैंक यू फॉर वॉचिंग जी एक बार और देख लीजिए इसकी हालत देखिए हमारे फोकस लैंप की मदद से अरे यार आज वैसे घर में लाइटें अच्छी तरीके से लगी हुई थी धुआं भी लाइटों में थी देखिएगा so thank you for watching